Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palette di Sephora che avevo preso tempo fa, poi l'ho provata, l'ho swatchata, ma non ve ne ho mai parlato. E visto che la sto usando e alcuni hanno il buco, è ora che ve ne parli. Allora, questa è la miniature palette, questa qui, che è carinissima anche da vedere. E questa è la cookie, quindi è quella con i colori più sul bronzo, che comunque vi faccio vedere, sono questi comunque adesso ne parliamo allora sono 6 ombretti da 1 grammo l'uno e la paletta a prezzo pieno viene 9,90 euro è semplicissima in cartone ed è compatta perché è bella compatta ed è dentro si apre a magnete ha le istruzioni con qualche consiglio per usarla ma non ha lo specchio comunque sia è una palette carina allora vi faccio vedere intanto come si presenta vediamo con le luci così sì direi che così va bene con degli ombretti, come vedete questo al buco tanto l'ho usato, con alcuni opachi, alcuni shimmer, un metallizzato e ha una bella varietà di ombretti, tutti sul tono del bronzo marrone, c'è, magari ve li mostro, ve li swatcho così dopo li vediamo. Allora, partiamo con il primo che è Vanilla, che è questo questo è un colore perfetto da fare come base per l'ombretto ed è quindi per uniformare la palpebra oppure tranquillamente per andarlo a sfumare sotto l'arcata sopraccigliare poi abbiamo questo che è opaco che è biscuit è opaco così le luci magari aiutano un po' meno comunque questo che è biscuit che è il secondo è un marroncino opaco ed è molto carino perfetto su questo è perfetto su tutta la palpebra poi dopo andiamo avanti sempre in ordine e abbiamo peanuts il terzo eccolo qui che è un shimmer carino con un sottotono dorato e particolare ma è bellissimo aspettate vedete ha un sottotono che è, sembra quasi un dual chrome perché è un marrone però con un sottotono dorato è molto bello anche questo su tutta la palpebra è davvero bello oppure come punto luce perché no poi andiamo avanti con caramel che è questo caramel è il metallizzato per eccellenza infatti che una volta applicato si vedono comunque i glitterini ed è bello, molto bello anche questo poi dopo andiamo con lo scuro opaco che è cocoa o cocoa che è un marrone scuro opaco questo nella piega dell'occhio per dare profondità è perfetto mi mettesse a fuoco il colore non me ok e poi andiamo con l'ultimo che è popcorn è un glitter alla fine perché è uno shimmer glitteroso luminosissimo fin troppo luminoso ok allora veniamo un attimo alle considerazioni i colori sono questi qui che un po' con le luci sfalsano e si vedono poco ma sono davvero belli dunque intanto colori che eh, tranquillamente questo io vaniglia lo uso per uniformare la palpebra poi dopo uso i due colori per la palpebra per la, tutta la palpebra quindi biscuit e peanut poi dopo per dare definizione nella piega uso cocoa e per dare un punto luce a, ehm, a volte caramel, a volte popcorn, ma sono davvero bellissimi. Comunque sia, una paletta da 9,90 euro con degli ombretti comunque sia tranquillamente portabili sia da giorno che da sera, perché comunque sia di giorno tranquillamente con i marroni, ma diamo un pochino più di stratificazione oppure di intensità per un look da sera, quindi ottimo. Allora, come si comportano questi ombretti? Intanto sono belli morbidi al tatto, si possono tranquillamente prelevare sia con le dita che con il pennello, fanno poco fallout. L'unico che perde un attimino di è, è caramel, quello è metallizzato, che è quello che fa un pochino più di fallout, però davvero ho trovato palette più costose che ne fanno di più, quindi anche questa è una buona cosa belli pigmentati, belli sfumabili, durano a lungo, io lo applico con il primer e con il primer io la sera vado a stuccarlo quindi davvero dura tanto è una palettina che mi è piaciuta e infatti c'è in altre varietà e le sto guardando perché ce n'è anche una nei toni del rosa che mi piace alquanto comunque sia vedete che sono colori che così magari con le luci sembrano poco però sono pigmentati molto belli pigmentati si sfumano bene ed è, eh, durano anche a lungo mi piace tanto questa cosa io dico che l'ho comprata perché ero curiosa ma questa palette della Sephora costa poco oltretutto cosa importante soprattutto per me non fa fallout io non so cos'altro dirvi ve la straconsiglio perché mi è piaciuta tantissimo allora fatemi sapere se vi è incuriosito poi il pack è carinissimo <laughs> ammettiamolo fatemi sapere se vi è incuriosito se l'avete provata se avete provato altre palette di questo tipo e come si trovate se vi ho tenuto compagnia, se vi è piaciuta questa recensione, fatemi sapere tutto insomma. Come sempre vi ricordo che se ti è piaciuto il video o anche solo per l'impegno che ci ho messo, metti un like, iscriviti al canale così non perderai le prossime recensioni di make up e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!